En este vídeo voy a mostrar cómo crear títulos de crédito, cómo añadir títulos a la película. Desde esta opción de añadir clip, tengo aquí varias opciones. Voy a añadir un título de clip. <clears throat> Y voy a usar una plantilla de animación que lo que hace es subir el texto de abajo arriba. Bien, añado Este efecto Simple Scroll caden, Title da un mensaje de aviso y le voy a dar a OK. Vale, con esto ya se crea el efecto. Si arrastro el clip a mi línea de tiempo, pues esto es lo que va a aparecer. A continuación eh, voy a editar el clip y ahora ya me permite cambiar el texto que va a aparecer en, pues, el clip, e incluso cambiarlo de sitio, ¿vale? de lugar, y lo voy a poder editar. Pues voy a cambiar el título, voy a poner he creado el texto, em, bueno, ahora mismo no se ve bien, pero luego sí se va a ver porque aparece en blanco sobre fondo blanco. Podríamos cambiar el background y ponerlo de otro, de otro color. Bueno, si ponemos el fondo negro, pues sí que se va a ver eh, el fondo. esta es la transparencia, más transparente, menos transparente. Podríamos cambiar también el color, eh, añadir alguna animación de <clears throat> tamaño. Eh, incluso cambiar el tipo de letra. Usaría el normal, por ejemplo. Y vamos a ver cómo queda, cómo queda el clip. recargo el clip para que aparezcan los cambios y ya tenemos aquí pues el nuevo cambio que hemos, que hemos realizado. Eh, puedo añadir también mm, títulos normales. Pues bueno, puedo añadir aquí un texto. Y jugar con las propiedades del texto, pues el, color que estamos empleando en ese texto, el fondo, como es de como es de transparente, pues tiene algún tipo de color de fondo. Bueno, pues ahí tendríamos. Acepto. Vale, de esta forma, además de imágenes que podemos generar también con lo que nosotros queramos y luego aplicarles efectos, pues podemos generar títulos eh, internamente desde cada enlace. Vale, este es el clip, Si voy al proyecto, que es lo que contiene todo, pues ahí tendría los dos títulos que he generado.